今紹介いただきました3位の神流星蓮ですもうたくまさんいつも司会うまい本当にあの素晴らしい司会の上にえこのまま乗っていきたいと思います会場の皆さん元気ですか手振れるかな元気ですかよかったありがとうございます今年もこの草加ふささら祭り私参加して盛り上げていきたいと思いますそれでは才の神流星蓮ご挨拶をさせていただきます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 神流星連生きる構え まで何を求めどこへ向かうのか私はあなたは誰と出会い誰を愛するのか輪廻の輪の中で愛し合い愛し合い生きている生きている あんま入ってないよ。 シュ第2神流星霊の皆さんどうもありがとうございました地毛ですよ地毛間違うか